ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಏನು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಾಳೆ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫರ್ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶೋರೂಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಒಂದೇ ಓನರ್ಲಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಫ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೂ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams hi guys ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಥರನೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಗೈಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಮಗನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನೀವುಗಳು ಕೇಳೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಇವರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ನಾಸಿರೋರು ನಾಸಿರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ welcome to our channel N T P rides sir ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ ಬೇಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಬೆಳಗಾಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಈಗಲೂ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹತ್ರ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರೀಗ ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಅದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ರು ಇಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಮೆಗಾ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಮೆಗಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ blue colour mega H T ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟಾಪು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾಬಿನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಬರೋಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿದು ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಶೋರೂಮ್ ಪೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶೋರೂಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೈರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆದೆಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಹಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು ಓಕೆ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು two thousand eighteen model single owner single owner F C insurance fresh three lakh ten thousand ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳನ್ನೇ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸೇಲಿಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಸಮೇತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದು ಬಂತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ನೀವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಟಾಪ್ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಬರೀ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ three thousand three lakh ten ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು single owner fresh F C insurance ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡು ಕ್ಯಾಬಿನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇರೋಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಟೈರ್ಗಳಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಹೌದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡಿಟೇಲ್ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಕೇಳ್ತಾವೆ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡು ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಾಡಿನ fresh F C fresh insurance ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಅದೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಓಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ two lakh ninety five thousand ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದು ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ನೂ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ two lakh ninety five thousand ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಆಪೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆಪೆ ಆಪೆ ಆಪೆ ಆಪೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟೋ ಲಿಂಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಆ ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫರ್ಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ದವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಗಾಡಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಶೋರೂಮಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಶೋರೂಮಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ single owner pre owner vehicles ಎಲ್ಲ single owner pre owner okay guys ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಓನರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳೇನೋ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇದು ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರೋ ವಿಷಯನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನೋ ಇದ್ದರೆ ಅದೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿನೇ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಸಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದು Ape extra Ape extra extra L D ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಆಪೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಇರೋದು ಗಾಡಿದು ಆಪೆ ಅಲ್ಲ ಆಪೇದಲ್ಲಿ Ape extra Ape extra L D ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು two thousand fifteen two thousand fifteen ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು model ownership sir sir third owner third ಓನರ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಓನರು ಮೂರನೇ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತಿ ಎಫ್ ಸಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಆಪೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನು ತರ್ಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಪೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ನೆಗೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಿಪ್ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಜಿಪ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಗಾಡಿದು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಲಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಲಿ ಸೀಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಇದು ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಗುಡ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಟೈರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಜಿಪ್ ಅಲ್ಲ normal Zip Tata Zip B S three engine B S three ಏನ್ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ B S three guys B S three B S three B S three ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೈರು ಹೊಸದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಟೈರು ಇಂಜಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಪೇಂಟ್ ಡಿಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ full guarantee full guarantee okay ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮಾಡಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಟೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಾಡಿನೇ ಓಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರ ಟೈರ್ ಸಮೇತ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ tyre fresh insurance F C ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡು ಈ ಒಂದು ಆಫರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಬರೀ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೇನಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬರೀ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ one lakh five thousand model ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮಾಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಹಾಂ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಟೈರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೈರು ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲು ಎಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ರೇಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀನೇ ಇದು ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಜಿನ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು okay S B S three ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಗಾಡಿ B S three B S three B S three ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಫುಲ್ ವರ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿರೋದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನೇ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಜಿನು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಹೊಸ ಟೈರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ದೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಂಗು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹ್ಞೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಂಗು ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ನೆನ್ನೆ ನೆನ್ನೆ ನೆನ್ನೆ ಆ ನೆನ್ನೆನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಸರಿ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡೀಲಿ ಗಾಡಿದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಸೀಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು ಸರ್ವಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕು ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಟೈರ್ಗಳಾಗಲಿ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಟಚ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಯಾವುದು ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳೋಣ ನಜೀರ್ ಭಾಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳೋಣ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೂ ಟಚಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಟಚಪ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಪೇಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಆಗಿದೆ ಬರೀ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಫ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಜಿಪ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗಾಡಿ fresh F C insurance full condition tyres ಎಲ್ಲ ಬರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಬರೀ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿರೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರೀ one lakh sixty five thousand ಬರೀ ಆ ಒಂದು ರೇಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ownership sir single single owner single owner ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಗಾಡಿಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೋಂಥ ಅತುಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಆಪೆ ಸೇಮ್ ಆಪೆ ಥರ ಬರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲು ಇದು ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಒಡೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹತ್ತು ಸೀಟು ಹದಿನೈದು ಸೀಟ್ ಹದಿನೈದು ಸೀಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಇದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿರೋಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾಪು ಸೀಟು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿದು ಅಪಲ್ಸರಿನೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನೇ ಬರೋದು ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಾರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಹದಿನೈದು ಸೀಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಆ ಥರ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಅಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೀಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೀಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರು ಸೀಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಹಾಕೊಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಅತಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ Atul big passenger big passenger diesel okay ಆಯ್ತಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಫ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ uh, ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟಾಪು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ownership two owners second owner guys two thousand fourteen ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ಅಪಲ್ಸರೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ ಅಪಲ್ಸರಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ninety five thousand ninety five thousand ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿನ್ ಫಾರ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ಟಿನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಮೆಗಾ ಇದೆ ಇದೂ ಟಾಪ್ ಇರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟಾರ್ಪಲಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪ್ ಹಾಕಿ ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಸೇಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಈಗ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆರೆದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೋರೂಮ್ ಪೇಂಟ್ ಇರೋದೇ ಅದು ತೆಗಿತಾ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇದ್ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೇನಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದೇನಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಪೇಂಟ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ವಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೋರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಗಾಡಿ ಇದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಪೇಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಡಾಗ ಇದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿದು ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ಇದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬೀಚ ಇದೆ ಅದು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಶೋರೂಮ್ ಪೇಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇದೀಗ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೇಂಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಗಾಡೀಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಂಟು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಪೇಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಮೂಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಕ್ಕಿರ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಾಡಿದಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ದು ತುಕ್ಕಿರ್ದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಾಡಿದೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಡೋರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡೋರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಬಾಡಿದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಪೇಂಟಿಂಗು ಅದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ವಾ ಟಚ್ ಅಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇರೋದೇ ಬೆಟ್ರು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಇದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಮೇಗಾ ಮೇಘಾ ಏನು ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೇಘಾ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮಾಡಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ownership sir single owner single owner ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ two thousand sixteen single owner ಒಂದೇ ಇರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದವರು ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ್ನ details F C insurance fresh ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಫ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೇ ಸಿ ಸಿ ಸಿ ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಿ ಸಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಓಕೆ ಈಗ ತುಂಬ ದೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಸಿ ಸಿ ತೆಗೆದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಸಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದು ಏಯ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಎಂಟು ದಿನ ಮ್ಯಾಗ್ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆರೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಬೇಕೇ ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೆಲಿವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಗೈಸ್ ಇದು ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಜೊತೆಗೆ full running condition full my mind mint condition ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಮೇಘಾ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಬ್ರಾಜ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನಾವು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಡವರು ರೈತರು ಈ ಥರದವರು ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಬಡವರು ಸರ್ ನಾವು ರೈತರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟೇನು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಾಳೆ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು ಆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾಳೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂ ಡಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಆಫರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್